වටසප් ගයිස් ඔන්න ඉතින් අදත් ෆයිනේෂන් එක ඇලින ගාල්ලට අලුත් මනුස්ස වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ ඩෙයා සීන් ටික අපි කට්ටියට ඩෙයා දෙන පාරේ පිස්සුවක් නටන්නේ තමයි යන්නේ එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැහැ අපි යමු කෙලිම වීඩියෝ එකට ඒ වගේම තමයි අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ගිහලා subscribe කරන්න එතන මේ කල ලයිට් එක තියෙනනේ. ආ. එතනින් උඹලා දෙන්න විල්බරෝ යන්න ඕන. විල්බරෝ. හරිනේ? Let's go. පුරයිසන් අත උදන් වරෙන් බං කාපන් කිතුල් පැනි තෙක්ක පුලියගනී කෙරිදැන් කෙසෙල් කොල්ලි තොතල දෙන්නං උදට මතිනාන් දශනි ගම්බ කොල්ලො කෙරින් කරන්න ඇදනාන් ගල්ල කෙව දල්ල පොක්කිරිසල්ල කුල්ලොකු ඉස්ස ෆ්‍රයිඩ සැටට සන්ද බීත් සැඩි බිස්ට කැමඩොල් ගන්න ඩොල් අපිට වඩා හොඳ ඔයි දෙනුක අරාදන ඔරලෝසු කඩේ දෙනවා මේ ඔරලෝසු කඩේට ගිහිල්ලා මවුල් පාන් ඇකිල්ලා ඔරලෝසු කඩේ මවුල් පාන් ඒක තමයි ඉල්ලන්නේ කියන්නේ හොඳයි ඔන්න රශ්ද උඹට දෙන්න දෙයා එක හරි මේ අතන කහයිර තියෙනවනේ කහයිර ගාවට ගියා මේ ගෙම්බ පයින්න වගේ උඩ පැන පැන කහයිරෙන් පැන්න හරි පයින්න ඔව් උඹ දැන් වහින්න ඕන එන හැමන කරන් දෙන්න වහින්න ඕන පයින් පැන පැන හරි යයි පණින් බලන්න 2 hours later බලයා බලයා බලයා <laughs> no, no, no, no. <laughs> අරතන හොල්ලෙක් ඉන්න ෆෝන් එක ඔබව උගාඩි කියලා කුකුලෙක් වගේ හැසිරියා. කුකුලෙක් වගේ? ඔව්. හරියන්නේ. හරිනේ. හරියන්නේ. යම. කක කක කක කක කක කක කක මේ සනුක මේ උඹට දැන ඩයායක හොඳ මේ උඹ දන්නවද මහින්දර රාජපක්ෂ අපේ රජතුමා කියන සින්දුවක් තියෙන්නේ රතන බස්සක තියෙන මාපලගම් පාරේ මේ ඒක නැගලා ඒ සින්දුව හයියෙන් කියහන් හොඳ මූවේ පස්සෙන් වීඩියෝ ගන්න A few moments later සභාවෙන් අවසරයි මම මෙතෙන්ට පැමිණියේ ගීතයක් ගායනා කිරීමටයි මහින්ද රාජපක්ෂ අපේ රජතුමා සතුරන් හටවියක් නොවිත් එඩිතරකම හිතේ රැඳි පුංචි අපට අපේ කියලා රටක් හදනවා දැන් පුංචි අපට අපේ කියලා රටක් තියෙනවා අසාසිටිය සැමට ස්තෝති oh, no no no no oh <laughs> shit here we go again